saya berada di Kinolosodon uh, Ulu Kimanis iaitu sempadan antara Papar dan uh, Kedingau di banjar antara Banjaran Proke. difahamkan begitu so inilah dia uh, suasana uh, di Kinolosodon ini sungai uh, maybe sungai Kinolosodon juga saya tidak pasti apa nama sungai ini but very beautiful scene here uh, so kalau kamu tengok di belakang sungai and then kalau kamu nampak situ nah itu hutan belantara mungkin hutan nano apa hutan darah kali kan so very beautiful lah sini so kalau mana yang ada sempat bolehlah berkunjung ke sini di Kinolosodon sini ada tagal juga ada ada resort juga uh, info dan maklumat nanti saya akan uh, berikan di ruangan deskripsi nanti so jika ada apa-apa yang menarik nanti saya akan kongsikan kepada semua Tapi sementara tu kamu tengoklah view di sini. trick Sasa kereta masuk jalan kampung